बिसमीम अल्लाम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे फाइनली मंडे से पंजाब में भी लॉकडाउन शुरू हो गया एक्चुअली मैं कभी भी इस लॉकडाउन के हक में नहीं था लेकिन जितनी तबाहकारियाँ इस करोना की वजह से हो रही हैं इस सुनहरियों में कोई और ऑप्शन हमारे पास थी ही नहीं लेकिन मैं परेशान होता था उस गरीब तबके का सोच के जो दिहाड़ीदार है जिनके पास कोई और वे नहीं है कि वो कुछ कमा सके वो कुछ अर्निंग कर सके और आज इस सुनहरियो में अमीर बंदा भी डरा हुआ और गरीब बंदा भी डरा हुआ है बाहर कोई निकल नहीं पा रहा लेकिन हम लोगों को मदद करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों जो हालातों वाक़ मैंने बाज़ारों में देखे मैं लिटरली बहुत ज़्यादा शौक हुआ अभी लास्ट संडे की बात है कि मैंने घर की कुछ चीज़ें लेनी थी मैं ज़रूरत के अलावा घर से बाहर नहीं निकल रहा मुझे पता चल रहा है कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक है बहरहाल मैं जब गया तो बहुत से मैंने लोग देखे जो पिकनिक के मूड में थे literally they come for the picnic वो पिकनिक के लिए आए हुए थे अजीबो गरीब सी अजीबो गरीब सी हरकत कर रहे हैं लड़के लड़कियां तैयार हुए हुए हैं पार्क्स में बैठे हुए हैं यार क्या गवर्नमेंट ने इसलिए छुट्टियां दी है नहीं इसलिए छुट्टियां नहीं दी असल में हमारा मसला क्या है असल में हमारे इधर पाकिस्तान में तीन तरह के माइंडसेट हैं वैसे तो बहुत तरह के माइंडसेट हैं लेकिन मेजोरिटी में जो लोग काम करते हैं वो तीन तरह के हैं नंबर एक बेहिस लोग ऐसे लोग जिनको सिर्फ अपने दर्द का एहसास है किसी और के दर्द का कोई एहसास ही नहीं है नंबर दो सेंसिटिव लोग जो कि हमारी तरह के लोग होते हैं जिनको किसी दूसरे का दर्द देख के अपना दर्द याद आता है और महसूस होता है कि यार नहीं अगर उसे दर्द हो रही है तो एक वक्त था हमें भी दर्द होती थी ये तो बेहतर है कि हम उसकी हेल्प करें नंबर तीन ऐसे लोग जो किसी मौके पे बेहिस होते हैं किसी मौके पे दर्द हो जाते हैं उनका कोई ऐसा कोई एट सच ना कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है वो कब रंग बदल जाएंगे आपको भी नहीं पता कब आपके हमदर्द हो जाएंगे कब आपके मुखालिफ हो जाएंगे ये बात आप क्लियरली नहीं कह सकते अब जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो बेहिस लोग कर रहे हैं जो हमारी तरह के सेंसिटिव लोग हैं वो तो बेचारे वैसे डर के घर में बैठे हुए हैं जो बेहिस लोग हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है मेजोरिटी में है जो लोग वो रोडों पर निकल गए हुए हैं उनको उनको कोई किसी किस्म का एहसास नहीं है उनको नहीं पता कि आपके घर में कोरोना तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसे बाहर उंगली इसकी पकड़ के बैठे आओ हमारे घर आओ तब तक ये आपके घर नहीं आएगा और इससे बहुत ज़्यादा अभी तक जो लोग रिकवर हुए हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना था और वो ठीक हो गए इसी तरह हमारे पाकिस्तान में कोई अदादोशुमार शुमार तो होते नहीं है तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको खुदा ना खास्ता कोरोना हो गया होगा और उन्हें पता ही नहीं चल रहा होगा क्योंकि और अगर हम इसकी अलामत देखें तो वो क्या है आम खांसी और बुखार वाली है इसमें खुश खांसी होती है अगर किसी खुदा ना खास्ता किसी ऐसे बंदे को हो गया जिसका अम्यून स्ट्रांग था वो तो बर्दाश्त कर लेगा इस चीज़ों को अब जो जब वो घर में लेकर आया उसको उसमें बीवी भी है उसके बूढ़े माँ बाप भी हैं बच्चे भी हैं छोटे अगर खुदा ना खासा किसी और को हो गया तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे असल मसला यहाँ है तो आप खुदारा घर में बैठे अभी मैं आपके साथ एक स्टेटिस्टिक्स शेयर करता हूँ लिटरली मैं पिछले वन वीक से फॉलो कर रहा हूँ अल जजीरा न्यूज़ को वाशिंगटन पोस्ट को वर्ल्डो पैडोमीटर को और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको इंटरनेट पर आसानी मिल जाएगी उनके स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक आज की डेट में तकरीबन कोरोना वायरस से जो वर्ल्ड वाइड अमवात हो चुकी है कुछ वेबसाइट पे बीस हज़ार है कुछ पे बाईस हज़ार है कुछ पे ट्वेंटी फोर थाउजेंड है कुछ पे ट्वेंटी है वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूँ 177 कंट्रीज़ का ये डेटा गैदर किया गया है कुछ वेबसाइट्स कहती हैं कि साढ़े चार लाख के करीब जो है वो इसके अफेक्टेड पीपल्स हैं कुछ पाँच लाख और तैंतीस हज़ार के करीब बना रहे हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के डिफरेंट डेटाज हैं डिफरेंट उनकी कैलकुलेशन हैं बट अगर आप इसको ज़रा ठंडे होकर सोचें और देखें तो खुदा ना खास्ता ये चीज़ ऐसी है कि एक को हुई है तो आगे दस को लगाता है चाइना की वीडियोस हैं इंटरनेट पे पड़ी हैं उन लोगों ने क्या किया बूझ के बाहर निकले खांसे जाके रोडों पे खांसे ताकि और लोगों को ये फैले इसी वजह तो से तो ये ज़्यादा हुआ आज हम भी इस क्रिटिकल सिचुएशन में हैं यार हम कोई चाइना की तरह डेवलप कंट्री नहीं है आज हम आज हम शिकवे गिले करते हैं जी गवर्नमेंट ने हमें ये नहीं दिया गवर्नमेंट ने हमें वो ओ भाई आपने गवर्नमेंट को क्या दिया मैंने गवर्नमेंट को क्या दिया हमने तो आज तक कभी टैक्स टाइम पे ना दिया हमें तो पता ही नहीं कि हमारा टैक्स बनता है कि नहीं बनता नहीं सर हमारा गवर्नमेंट से शिकवा करना बनता ही नहीं है ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती ये मैंने और आपने करनी है मिलके करनी है हमने मिलके ही हो सकती है ये और कोई इसका रास्ता नहीं है नॉर्मल सी खांसी हो फ्लू हो उसे कोई बुखार हो तो वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को सेल्फ इंसुलेशन में रख ले अपने आप को सेल्फ आइसोलेटेड कर ले ना कि वो पूरे घर में घूमे फिरे और सबको बीमार करे देखिए आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके घर वालों में हो सकता है माँ का वैसा ना हो बहन का वैसा ना हो बेटी का वैसा ना हो बेटे का वैसा ना हो सो so, प्लीज़ अभी तक जितनी भी लोगों की डेथ हो चुकी है उनमें से मेजोरिटी में वही लोग थे जिनका अम्यून काम करना छोड़ गया जिनकी कुत मदाफियत काम करना छोड़ गई तो इसलिए उन लोगों की अमवात हो गई देखिए बीमारी आए तो एहतियात लाजमी है हर इंसान पे लाजिम है कि वो अपनी जान की हिफाजत करे ना कि ट्रेन चल रही है और आप जाके उसके अंदर जो है वो सर दे दें और कहें बचाने वाला अल्लाह है यकीनन बचाने वाला अल्लाह है लेकिन इसकी हिफाजत हम पे भी लाजिम है खुदकुशी के ज़ुमरे में आता है ये जब आपको पता है कि बाहर कोरोना फैल रहा है आप क्यों खाम खा बाहर निकल रहे हैं अभी न्यूज़ में आ रहा है कि गवर्नमेंट पकड़ के ना पुलिस वाले पकड़ के उनकी छित्रोल कर रहे हैं उनको मुर्गा बना रहे हैं सर जी बेस्ट कर रहे हैं इस कौम का इससे ज़्यादा कोई और बेहतरीन सोलूशन नहीं हो सकता बनी इसराइल अल्लाह की पसंदीदा कौम थी जिस कौम के लिए अल्लाह तला ने आसमान से मनोसलवा उतारा क्या किया उसने कंजेक्टिवली अल्लाह तला की नाफरमानियाँ की गुमराही में पड़ी रही फिर क्या हाल हुआ उसका आज वो दुनियावी एतबार पे सबसे स्ट्रॉन्ग है लेकिन आखरत के अतबार से वो क्या है क्या है उसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास जिसके पास ईमान नहीं उसके पास कुछ भी नहीं जो कौम अल्लाह और उसके रसूल की ना माने वो कौम क्या कौम होगी वो इंसान क्या को इंसान होगा वो कामयाब हो के भी नाकाम होगा दोस्तों ऐसे इन्वायरमेंट ऐसे माहौल में घर में रहे एहतियात करें लेकिन यहाँ मसला ये भी चल रहा है जब हम घर में बैठे हैं तो हम YouTube पे हमने गाने लगाए हैं डांस लगाया है प्रैंक्स लगाई है मुसलमानों पे एक आफत आई है एक मुसीबत की घड़ी है ये क्या पता है इसके बाद हमें ज़िंदगी में कोई दिन देखना भी नसीब होना है कि नहीं होना यार इस सब में आपको ये सब सोच रहे और खुदा के बंदे झुक जाओ उसके आगे उससे माफ़ी मांगो उससे मकफरत मांगो कि अल्लाह हमें बदल दे हमारा दिल बदल दे वो जो मुसलमानों का एक अरूज था हमें वो अरूज नसीब फरमा आज जो हम तेरी इतनी नाफरमानियों में पड़ गए और तू हमसे इतना नाराज़ हो गया इस ज़मीन पे क्या नहीं हुआ छह साल की बच्ची के साथ रेप हुआ जनाकारियां हुई मॉडल टाउन हुआ क्या कुछ नहीं हुआ और आज हम कह रहे हैं कि अल्लाह हम पे अजाब क्यों भेज रहा है पहले अपने यूट्यूब की हिस्ट्री तो खोलें फिर आप बताएं कि आप अजाब के मुस्तक हैं कि नहीं है हम सब यकीनन इससे ज़्यादा के मुस्तक हैं लेकिन अल्लाह से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते कि अल्लाह हमारे गुनाह ना देख तू अपनी गफूर रहीम की सिफत को देख कि तू हमें माफ़ करने वाला है हमारे पलड़े में तो कुछ नहीं है हमने तो कभी इस पलड़े में कुछ डालने की कोशिश नहीं की हमने तो यही सोचा कि यही जिंदगी है इधर ही हमने खाना पीना है डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है दौलत कमानी है ऐशो इशरत की जिंदगी जीनी है मेरा जिसम मेरी मर्जी नहीं ये जिसम भी अल्लाह का है और मर्जी भी उसी की चलेगी तो खुदारा मैं नहीं कहता आप इससे डरे कोरोना से डरे नहीं जितना आप डरेंगे आप अपना इम्यून सिस्टम डाउन करेंगे आप डरे नहीं आप बहादुर बने बहादुर बन के अपने घर वालों को बचाएं अपने आप को बचाएं घर में रहें सबकी मदद करें खाम खा बाहर ना निकले और अगर बाहर निकलना है देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप घर में बैठ जाएं ज़ाहिर है हम ज़रूरियात ज़िंदगी भी बाहर से लेके जा लानी पड़नी है आपको कभी कोई चावल लाने हैं कभी कोई आटा लाना है दालें लानी है सब्जियां लानी है इन सब के लिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा लेकिन बाहर निकलते वक्त एहतियात करें प्रॉपर मास्क पहने प्रॉपर हैंड वॉश करें चेहरा वॉश आप जिसम साफ करें कपड़े बदलने की कोशिश करें और ज़रूरत और कम से कम बाहर निकलें और इस वक्त में अल्लाह को कसरत से याद करें यार ये वक्त हम पे आजमाइश का वक्त है ये हमारे गुनाहों की सज़ाओं का वक्त है हम अपने अल्लाह से माफ़ी मांगें अपने अल्लाह से कहें अल्लाह हमें माफ़ कर दे अपने प्यारे हबीब के सदक़े हमें माफ़ कर दे हमसे इस अजाब को हटा ले यकीन करें वो अल्लाह हमसे ज़रूर इस अजाब को हटा लेगा लेकिन जब तक आप और मैं झुक के अल्लाह के आगे दुआ नहीं करेंगे फिर तो ये सब तो होता रहेगा दुआ भी करें एहतियात भी करें खुद खुद को घर में रखें ज़रूरत से ज़्यादा बाहर ना निकालें ये वक़्त हीरोपंती का नहीं है ये वक़्त अक्लमंदी का है अक्लमंदी से चलें आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है जितनी उतनी ही सब लोगों को है किसी का दिल नहीं करता वो घर में बैठे हम यहाँ घर में बैठे किसी रीज़न की वजह से बैठे हैं और बाहर निकल रहे हैं किसी रीज़न की वजह से निकल रहे हैं पिकनिक की वजह से नहीं निकल रहे सो प्लीज़ आई होप सो कि आप इस वीडियो के मकसद को समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त अपनी गवर्नमेंट का पूरा साथ दें अपने अल्लाह को मनाएं तो फिर देखें अल्लाह ताला हमें कैसे माफ़ करता है और जब एक दफ़ा अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया तो फिर इस दुनिया में भी हमें कामयाबी मिल जाएगी और आखिरत में भी हमें कामयाबी मिल जाएगी अल्लाह ताला आपकी और मेरी दुनिया को भी संवारे और आखरत को भी संवारे अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा ताकि लोग समझे इस वक्त की नज़ाकत को इस मौके की नज़ाकत को ये कि ये गंगा किस तरफ बह रही है जिस तरफ ये बह रही है हम भी उसी तरफ ही अपना रुख कर लें तो दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा वीडियो का अहतमाम यहीं करते हैं असलकम अल्लाह हाफिज़